देख रहे हैं घमासान हेल्थ टिप्स ड्राई फ्रूट सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और इसे खाने से हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है ड्राई फ्रूट्स के नाम पर आप सभी अखरोट बादाम किशमिश पिस्ता ये चार चीजें खाते होंगे और यही चार ड्राई फ्रूट्स आपकी सेहत बनाए रखने में आपकी मदद करते होंगे लेकिन फिलहाल हम जानेंगे अखरोट के बारे में जो कि कई गुणों का खजाना है और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अखरोट करने से किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है अखरोट में ओमेगा थ्री पाया जाता है इसमें उपस्थित फैटी एसिड न केवल दिल बल्कि हमारे ब्रेन के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है बता दें कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें खाने से स्मरण शक्ति में सुधार आने के साथ ही आपकी तंत्रिका प्रणाली भी ठीक तरह से काम करती है अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के साथ साथ त्वचा को भी पोषण देते हैं एंटीऑक्सीडेंट त्वचा से गंदगी दूर कर आपको चमकदार त्वचा देता है और हम सभी के लिए त्वचा का सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अखरोट में potassium omega three omega six और ओमेगा नाइन होता है ये सभी पोषक तत्व बालों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं नियमित रूप से बालों में अखरोट तेल लगाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं साथ ही बालों का झड़ना भी बंद होता है अखरोट हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है अखरोट में अल्फ़ा लिनोलैनिक एसिड होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है अखरोट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी होती है जो वज़न कम करने में अहम भूमिका निभाता है इसके नियमित उपयोग से वज़न नियंत्रित रहता है वज़न कम करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग दो से तीन अखरोट के रोज़ाना सेवन से टाइप टू डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है पेट सही रखने और कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त चीज़ें खाना ज़रूरी है ऐसे में अखरोट पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए रामबाण साबित हो सकता है पाचन के लिए इसका उपयोग करें अखरोट